नमस्कार आप देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानप्रे कलेक्टर लोकेश जाटव निगम आयुक्त आशीष सिंह ने खजराना मंदिर में खिचड़ी कड़ी प्रसादी का वितरण गणेश जी को भोग लगाकर किया शुभारंभ अब मंदिर समिति द्वारा ऑर्गेनिक लड्डुओं का भी वितरण किया जाएगा जिसकी शुरुआत कर दी गई है वहीं आज से मंदिर समिति द्वारा पांच सरकारी हॉस्पिटलों में भी मरीजों को दोनों समय भोजन दिया जाएगा जाटव ने बताया कि मंदिर में अब भक्तों को जैविक लड्डू दिया जाएगा ये लड्डू पूर्णतः जैविक रूप से तैयार बेसन घी और शक्कर से बनाया गया है और इसे मंदिर में ही तैयार किया जाएगा वहीं मंदिर के प्रशासक निगम आयुक्त आशीष सिंह ने कहा कि शाम के समय बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में आते हैं लंबे समय से महसूस किया जा रहा था कि भक्तों को शाम के समय की भोजन प्रसादी दी जानी चाहिए